वैसे तो हमारे देश भारत में कई ऐसे मंदिर हैं जो स्थापत्य कला का नमूना है और जिनकी बनावट देखते ही बनती है लेकिन दक्षिण भारत के प्रमुख मंदिरों में लेपाक्षी मंदिर की विशेषता बेहद अलग है दक्षिणी आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में है ये मंदिर और मंदिर हैंगिंग पिलर टेम्पल भी कहलाता है इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये सत्तर खम्भों पर खड़ा हुआ है और एक भी खंबा जमीन को नहीं छूता है सारे खंबे हवा में झूल रहे हैं वर्षों पहले एक खंबा जमीन पर टिका हुआ था लेकिन एक ब्रिटिश इंजीनियर ने इसका रहस्य जानना चाहा और इस कोशिश में इस एकमात्र खंबे का भी जमीन से संपर्क टूट गया माना जाता है कि यहाँ लटके हुए खंबों के नीचे से एक कपड़ा निकालने पर परिवार में सुख शांति और समृद्धि आती है मंदिर के बारे में जब जानकारी प्राप्त की गई तो पता चला कि यह रामायण काल से जुड़ा है मंदिर वीरभद्र भगवान को समर्पित है वीरभद्र दक्ष यज्ञ के बाद अस्तित्व में आया भगवान शिव का एक क्रूर रूप है इसके अलावा यहाँ पर अर्धनारीश्वर कंकाल मूर्ति दक्षिण मूर्ति और त्रिपुरारेश्वर का रूप भी यहाँ दर्शनीय है मंदिर के इतिहास के बारे में यह बताया गया कि सोलहवीं सदी में इसका निर्माण हुआ था